tosha, sane tosha, wametosha Ruto rais wetu, hapa dadwa tosha, sane tosha, imetosha UDA chama chetu, Yusuma yabate duga na mulete laftinu barite tartina balete wonu dursa mbele tosha, wame tosha, Ruto raisi wetu hapa wa tosha, ime tosha, yudie chama chetu hawangia ebi safi kalole tena fata marafi matade na coxa metosha sanetosha wametosha rutoraiziwetu apatadwatosha